Awakku tuh hormat ono kanjeng Nabi ini Awakku tuh hormat ono kanjeng Nabi ini amal ikhlas ini niat amal wajib ikhlas ojo lian niat amal wajib ikhlas ojo lian banget larang koyo Amal ikhlas ora kena wakil batu Amal ikhlas ora kena wakil batur ane Dewe-dewe mlabu kubur baru kerasa Kajung bayi mlabu kubur Baru kerasa kajung bayi mlabu kubur Ngaji tadi dikon maju malam mundur